you 어, 어. Fala quem te jogou na chuva, Pandan. É, último domingo que teve aí agora, nós participamos do OEW Brasil. Da Edan cantou alto lá no, no campo, hein? Na chuva, sem dó nem piedade. Aparentemente aqui, ó, não entrou nenhuma gota de água. Eu tô abrindo o marcador hoje, depois de um evento. Vocês vão ver o vídeo vai ser compartilhado lá na nossa página. Dá uma olhada, pode ver que a chuva estava pegando e, e sem nenhuma gotinha de água, limpinha. Vamos, Rafa.